wir nicht vergessen, unsere Auszubildenden sind das zukünftige Rückgrat unserer Produktion. São jovens que acompanham as notícias, que acompanham as novas tecnologias. It is absolutely necessary to feed our, our industry with the right personals, with the right skills at the right time. Interessant ist die Feststellung, dass wir einerseits eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, Andererseits fehlen. Málo, málo kedy počujete o tom, že by bol nejaký nástrojár alebo nejaký programátor nejakého obrábacieho zariadenia nezamestnaný. If you hire fresh from university, you have an integration phase which can last 6 to 12 months on average. And that's very costly because of the entry-level salary you have to pay. you shift that investment into the education phase by introducing apprenticeship schemes, you will be able to Payback on this investment much earlier. Die Auszubildenden machen uns wettbewerbsfähiger, weil einmal die Identifikation mit dem Unternehmen sehr hoch ist und sie eine hohe Qualifikation entwickelt haben, die für uns natürlich ganz wichtig ist. Acaba por ser um investimento inicial, mas depois ao longo de todo o estágio eles acabam por de certa forma nos compensar uh, do trabalho que, que nós eh, tivemos com eles. Uma empresa que seja eh, que tenha uma visão para o futuro e que seja dinâmica nunca pode considerar um estagiário como uma como um fardo. It's not only about technological and technical skills. It's much more about who we are, how we perform, what we do, uh, what do we believe in. Uh, what is our vision of the future.